Aslam welcome to V U B S C S उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सबसे बड़ी खबर ये है कि जैसे कि आप लोग बड़े स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक्सट्रीम कॉमर्स ने कोलोबरेट कर लिया है कामयाब जापान प्रोग्राम के साथ तो आप ये देख सकते हैं कि एफ की पोस्ट अभी सिर्फ लेके यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ एक घंटा हुआ है यानी अभी अभी आप लोगों को जिस तरीके से मालूम है अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मेरे न्यू व्यूवर्स है तो वो आप जाकर चेक कर सकते हैं नेफटेक ने बैच थ्री के कोर्सेज अनाउंस कर दिए हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के तो उसमें अभी अभी एक घंटा हुआ है कि एक्सट्रीम कॉमर्स ने ये न्यूज़ दी है कि उन्होंने भी कामयाब जवान प्रोग्राम के साथ कोलोबरेट कर लिया है ये सबसे बड़ी खबर है बड़ी खबर इसलिए है कि हम सब चाहते हैं कि एक्सट्रीम कॉमर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ठीक है इसकी वजह से काफ़ी ई कॉमर्स की इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रूम हुई है उन्होंने अभी कामयाब जवान प्रोग्राम के साथ कॉलोबेट कर लिया है तो अब इसमें भी आप जाके आप देख सकते हैं मे भी आप जाके लोग अप्लाई कर सकते हैं तो इसको एक मरतबा तो हम पढ़ लेते हैं मैंने कॉलोबेशन कर ली है एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ तो इसके अंदर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है सिर्फ दो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं एक Amazon virtual assistant and digital marketing and S ठीक है और ये सिर्फ कहाँ के लिए है ये सिर्फ रावलपिंडी वालों के लिए ठीक है तो अभी एक्सट्रीम कॉमर्स ने कॉलोबेट किया है एक घंटा होंगे पोस्ट किए हुए ठीक है और पहला स्टेप इनका है रावलपिंडी ये बैच थी इन्होंने अभी स्टार्ट लिया रावल पिंडी तो उम्मीद है कि जब नेक्स्ट बैच फोर आएगा तो ये सब सिटीज़ में करवा चुके होंगे रिसेंटली कॉलोबेट किया और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है रावलपिंडी वालों के लिए एज इट इज़ दो कोर्सेज हैं जिसमें मैंने अप्लाई किया है virtual assistant and S C O कि मैंने इन दो कोर्स में इंटरेस्ट है और मैंने कराची में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब में इसी में अप्लाई किया है तो मैं ये समझाता कि पहले कराची में कोर्स अनाउंस करेंगे लेकिन उन्होंने मैंशन किया हुआ है कि अभी से जो है जो रावल पिंडी है और पिंडी वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई तो हर जगह आप कर सकते हैं लेकिन जैसी बात है आप जिस शहर में है उसी शहर में इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे ताकि आप लोगों को जाने आने में प्रॉब्लम ना हो तो आप देख लें प्रोसीजर सेम है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है लास्ट डेट जो है आपकी वही थर्टी फर्स्ट जनवरी है और यहाँ दे सकते हैं for more information visit Extreme Commerce incubator office number एक सौ एक एक सौ दो first floor Talha height twenty one D six floor satellite town Rawalpindi ठीक है तो ये रावलपिंडी के लिए इन्होंने कोर्स अनाउंस किया इसके अंदर दो कोर्सेज हैं एस सी ओ अमेजोन मचल स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है सिलेक्शन होगी इंटरव्यू होगा उसके बाद आप लोगों को ऑफर किया जाएगा कोर्स ठीक है तो आप देख लेते हैं मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा आप देखें ठीक है ये फॉर्म मैं फिल नहीं करा जस्ट मैं आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ आप यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे टाइप करेंगे रावलपिंडी सिर्फ रावलपिंडी में कोर्स रावलपिंडी में जाने के बाद आप यहाँ ट्रेड पे आएंगे ट्रेड पे जाने के बाद लिखेंगे यहाँ पे अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट पे आप क्लिक करेंगे इंस्टीट्यूट पर जाएंगे आप ये देखेंगे लिखा हुआ है एक्सट्रीम कॉमर्स रावलपिंडी फिर आप आएंगे सेकंड प्रेफरेंस में आएंगे आप यहाँ लिखेंगे रावलपिंडी उसके बाद यहाँ यहाँ लिखेंगे आप एस ई ओ जैसे ही आप यहाँ एस ई ओ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ई e प्रेस करें आप एक्स ये देखें एक्सट्रीम कॉमर्स रावलपिंडी यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में एक्सट्रीम कॉमर्स शो होगा ठीक है इसके अलावा जितने भी सिटीज़ है पर उन्होंने अनाउंस नहीं किए हैं तो वो आपको शो नहीं होगा इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था कि ये बहुत बड़ी खबर है कि एक्शिव कॉमर्स ने कामयाब जवान के साथ कॉलबेट कर लिया है कॉलबेट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि हम लोग फ्री में जाके इनके इनक्यूबेटर में कोर्सेज अटैम्प कर सकते हैं तो ये बहुत ही बड़ी खबर है बहुत अच्छी खबर है रावलपिंडी वालों के लिए स्पेशली आप जाएँ इसको अप्लाई करें अगर ये कराची में होता तो मैं ज़रूर इसको अप्लाई करता है ठीक है तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद है तो काइंडली वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़